Chill, Kick Flow, con el Desfac y el Bebo. Yeah. Puros malandros locos. Sí es para los de barrio. La MF, la 78, la 78. Mafia, la perversidad en la zona todos vamos a zapar ¿Quieres más? más? Si nos vamos a lastimar uh. Digo, vienen sus mamitas y nos vienen a reclamar Pasa mamá, otro tu chamaco maricón No te vayas yo Les despreso el pinche micrófono Puebla, Puebla, capital Para todo México esta es mi ciudad Puebla, Puebla, capital Somos los más pinches locos, carnal Te lo ponemos en on, el bebo entra de nuevo oh. Yo la vivo como po solo se quedan mirando lo que para nosotros son caramelos para esto son potros locos novatos no los desayunamos cereales y pomos quién como nosotros la uh, María represento Puebla mi capital día a día es talento que si no nubla algo espiritual se manifiesta 24-7 de pura fiesta. Aquí está el guapo del staff, ¿quién más de la mensaje unión y respeto, lo, que, queremos dar A la deriva en alta te vas a quedar Tú de qué vas maricón, yo Oye no compare, aquí no vale Van a chingar a su madre, bola de a 13 Entran a este barrio seguro que no sale Tenemos varios en la mil hijos de puta culones Les quebramos las patas a los que son chivatones Apuntando a la gente yo les tiro De mi barrio paso a paso para que escuchen bien ojos para que puedan ver Motherfucking vale y tu puta ropa Chinguen a su madre, sean quien sean, ya no interesa, Ya sabrán esos pendejos que en el barrio se la pelan, se la pela papá Pam, les escribo mi placa, es fuck Motherfucker, ah, atrás, click, crack Ando buscando ladies, hello, right there Motherfucker Tira loca hasta que muera One Forma que en mix tiramos con los dedos. Six, six, Puebla capital. Para todo México esta es mi ciudad. Puebla, Puebla capital. Somos los más pinches locos, carnal. Huevo, motherfucker. 78 rifa, locos. Uh, uh, Huevo. Uh.